हाय आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि विंडोज़ डिफेंडर एंटीवायरस को हम परमानेंटली तौर पर किस तरह से डिसेबल करेंगे basically Windows Defender antivirus Microsoft की तरफ से प्रोवाइड किया गया है जो बैकग्राउंड में रन होता है और हमें वायरसेस थ्रेट और अगेंस्ट जो रैनसम वेयर हैं उनके खिलाफ जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सो so, का ज़्यादातर background processor CPU usage high होने की वजह से हमारा जो वर्क फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और इसकी वजह से परफॉर्मेंस इशू जैसे आ, आ जाते हैं और बाज़ प्रोग्राम को इंस्टॉल करते वक्त भी हमें विंडोज़ डिफेंडर जो है हमें प्रॉब्लम का सामना जो है हमें करना पड़ता है सो माइक्रोसॉफ्ट ये अलाउ नहीं करता हम इसे परमानेंटली तौर पर डिसेबल करें सो so, आज मैं आपको इसी बारे में गाइड करूंगा बट मैं आपको बताता चलूँ कि एक लॉन्ग टर्म के लिए इसे डिसेबल ना करें जब आपका काम हो जाए तो इसे दोबारा इनेबल कर दें सो मैं जो आपको वे बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही सिंपल है जिसको आप सीखने के बाद कुछ ही सेकंड्स में इसे डिसेबल ही नहीं बल्कि बाद में डिसेबल करने के बाद आप जब चाहें इसे इनेबल भी कर सकते हैं सो so, जैसा कि आप जानते हैं time is so important so so, इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने पीसी की स्क्रीन पर जंप करते हैं सो so, यहाँ आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर सो so, हमें एक ऐप जो मीन एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है थर्ड पार्टी सो बेसिकली हम इसे डाउनलोड करेंगे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी पुट कर दूंगा आप उस पर क्लिक जैसे ही करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे मेन वेबसाइट आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं जो इस मेथड को सो so, यहाँ पर आपने टाइप करना है सर्च बार में आने के बाद किसी भी ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं डिफेंडर कंट्रोल सोल्डम आपने सर्च पर क्लिक करना है फर्स्ट वाली वेबसाइट आपके सामने शो हो जाएगी आपने इसे ओपन कर लेना है स्क्रॉल डाउन करने पर आपको कुछ डिटेल्स शो हो जाएंगी नीचे आने पर आपको डाउनलोड का बटन शो हो जाएगा जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आपकी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद मैं यहां से सेव एज करूंगा एंड देन डेस्टिनेशन में प्रोवाइड कर दूंगा desktop then save as you can see that हमारी फाइल डेस्कटॉप पर आ चुकी है मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा extract all extract हमारी फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है मैं इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूं again open it picture icon की हेल्प से मैं इनके साइज को इंक्रीज कर लेता हूं double click on first file ये डॉट ई एक्सी फाइल है मैं फर्स्ट वाले जो प्रोग्राम है इसे ओपन कर लूँगा सो आपके सामने ये प्रोग्राम रन हो जाएगा इसे इंस्टॉलेशन की भी ज़रूरत नहीं है सो so करेंटली जैसा कि दिखा रहा है हमारा विंडो डिफेंडर जो है एंटीवायरस वो रनिंग कर है वो चल रहा है अभी बैकग्राउंड में हमारी सो so, डिसेबल करना चाहता हूँ मैं डिसेबल पर क्लिक करूँगा हमारा विंडोज़ डिफेंडर डिसेबल हो चुका है परमानेंट परमानेंटली तौर पर सो तो मैं ओपन सिक्योरिटी सेंटर में क्लिक कर कर यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन में जाने के बाद सो so, जैसा कि मैसेज शो किया कर दिया गया है your virus and threat protection manage by your organization no antivirus provider so जैसा कि आप देख सकते हैं एंटीवायरस डिसेबल हो चुका है इन केस अगर आप इसे इनेबल करना चाहते हैं तो करेक्टली जो हमारा स्टेटस है जो विंडोज़ डिफेंडर का वो डिसेबल है अभी के लिए इनेबल करने के लिए इनेबल विंडोज़ डिफेंडर पर क्लिक किया जाएगा क्लिक करने पर हमारा विंडोज़ डिफेंडर इनेबल हो जाएगा जैसा कि आप मैसेज देख सकते हैं ओपन सिक्योरिटी सेंटर में जैसे ही हम जाएंगे ये रिडायरेक्ट कर देगा इस पेज पर आप वायरसेस थ्रेट प्रोटेक्शन में आने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी प्रोटेक्शन दोबारा से बहाल कर दी गई है so protection for your device against threats so जैसा कि आपने देखा कि हमने किस कितनी आसानी के साथ अपनी जो प्रोटेक्शन थी दोबारा से हमने रिज्यूम करवाया so thank you so much guys for watching my video and giving valuable time to me take care bye bye